Gipuzkoako foru aldundiak etorkizuna eraikiz lankidetza bidezko gobernantza ereduaren aldeko apustua egiten du. Etorkizuneko helburu batekin, Gipuzkoa izatea Europan desberdinkeria gutxien duen komunitatea. Giza eskubideen eta kultura demokratikoaren zuzendaritzak nahi du, Gipuzkoako anistasuna ikustaraztea, eta politika publikoen bitartez, aukera berdintasuna sustatzea gure inguruko arlo sozialetan, kulturaletan eta politikoetan, hogei hogeita marra jendaren eta inorratzean ez usteko leloaren hildotik. Politika horietan funtsezko mugarria izan zen anistasuneko bizikidetzarako foru plana. Diskriminazio ezabultzatzeko plana 2000 amazazpi 2000 eta hogei delakoaren onarpena. Xede zituena, pertsona guztien eskubideak bermatzea eta saiestea anistasuna bazterkeriarako arrazoi bihurtze din. Anistasuna zari gara zentzurik zabalenean, alegia, pertsonen jatorriarekin, etniarekin, genero identitatearekin, sexu orientazioarekin, erlijioarekin edota gaitasun funtzionalarekin lotutakoa. Ikuspegi zabal horretatik egin nahi diogu aurre diskriminazioari. Horregatik, harremanetan jarri gara pertsona horien eskubiden alde lan egiten duten elkarte guztiekin. Hala, Gipuzkoako anistasun sarea sortu dugu, entzute aktiboko eta lankidatzarako guneekin, eta guztion artean, giza eskubideen aldeko Gipuzkoako gobernantza sistema eratu dugu. Horren emaitza da, bigarren anistasuneko foru plana, eskubide berdintasuna 2008-2008 lau. Anistasunaren kudeaketari heltzen dio giza eskubidetan oinarritutako ikuspegi batetik, eta taldeko estereotipoak eta konponbide komunak baztertuz. Anistasunaren ikuspegi intersekzionala bultzatzen dugu. Lurraldeko askotariko eragileekin lan egiten dugu, ikuspegi transversalarekin. Eta foru aldundiko beste sailek garatzen dituzten politiken koherentzia sustatzen dugu, Breaking Down Silos ikuspuntuaren bitartez. Estamos participando en este plan de la diversidad Eh, lo entendemos un poco, yo creo que está, está pensado este plan de diversidad también para pensando en la igualdad de derechos de todas las personas, ¿no? pero sí que es verdad que hay algunos colectivos que igual para, para, para poder tener eso, o defender esos derechos pues lo tienen un poquito más complicado. Estoy relacionándome con la gente, pero me costó mucho, sobre todo lo digo siempre, entrar en un autobús y estar sentado. Siempre yo estaba de pie, en los buses, metro, tren, todo. Porque si siento en autobús, acabaría a sentirme mal porque nadie sentaba cerca de mí. Y muchos jóvenes están viviendo la soledad de no tener una red, unos amigos aquí. Bueno, yo, gracias por los amigos, la gente que conozco aquí, bueno, me han aceptado y me han abierto todo. A mí el modelo con el que estoy viviendo es el modelo de vida independiente, ¿sí? Eh, no, no, por el mero hecho de ser discapacitado, no pueda elegir cómo, con quién y en dónde vivir, para una integración, para ser parte de, eh, de la sociedad. Yo creo que este modelo es, el, es un modelo sí, muy bonito y, y que hay que, que seguir insistiendo en él, mejorándolo. Ahorita me la urte de ahogar y ya urte la autobús ahorita se nais. Voy a ser egiten ditut, erritenitud. eta arratsalean e, administrazioko gauzak. bigarren anistasuneko planaren erronka nagusia da herritar aktiboak sortzea eta indartzea. Baita lankidetza bidezko gobernantza ere anistasunari dagokionez Gipuzkoan, gizarte eragileen eta erakunde publikoen artean. Erronka horrek hiru galdera nagusi dakartza. Nola sustatu pertsona eta herritarren aktibazioa? Nola egin aurrera gizarte zibil antolatuaren eta udalerrien parte hartze eraginkorrerantz? nola sustatu erakundeen artikulazioa. Hori guztia, anistasunaren ikuspuntutik. Horretarako, bigarren planak proposatzen du ekintza funtsezko hiru talderi bideratzea. Herritarrak, anistasunaren profesionalak eta erakundeak. Este es el segundo plan y, y entendemos que, que este tipo de participación es muy necesaria. Para mí el colectivo es casi casi un reflejo de la sociedad. ¿no? Entonces cada vez se está diversificando mucho más, ¿no? Ahora están las personas no binarias, las personas trans, eh, los géneros fluidos... Gure aportazioa beti izan da perspektiba batetik ter terminologia aldetik. Pentsatze genuen gure egin beharra pixkat hortik antik joala. plana nahiko potentea da, nahiko eh, potoloa da, eta terminologia asko-asko zaindu beharra pentsatzen dugu. Una de las cosas que tiene muy buena el plan nuevo, es eh, que es una de las líneas directrices, es la de la cogobernanza y creo que hay un intento por parte de, la dirección de que sea una realidad lo de la cogobernanza y nosotros estamos súper contentos. Yo creo que con el tema de la discriminación, el antirracismo, eh, la antidiscriminación, es importante que toda la, institución eh, adquiera las herramientas para poder trabajar desde, desde la diversidad y desde el enfoque de la diversidad. Diskriminazioaren aurkako borrokak eta anistasuneko elkarbizitza sustatzeak eskatzen du, zenbait jarduera ikuspegi txertatzea eta askotariko politikak bultzatzea. Horretarako, zenbait arlo lantzen ditugu, besteak beste, ikerketa, prebentzioa eta sentsibilizazioa, prestakuntza eta topaketa eta partaidetza sustatzea. Nuestra colaboración en la elaboración del plan, hemos sido invitadas ¿no? y hemos asistido a esas mesas redondas de reflexión hay muchísimas charlas para dar la, a conocer la historia, ¿no? que después de llevar 600 años aquí no se conoce. Gizarte orokorrean eta gipuzkoan ere e, gerotan itzakoagak garela agerikoa da, baina anistasun horretan e, pausua dago koexistentzia eta elkarrizitzaren artean. Ez gaur egun e, koexistentzia egoera batean bizi gara, zeinetan bueno, ondokoarekin bizi gaitezkeen, baina ez dugun e, elkarrekintza bat, edo ez dugu espazio bat non elkartu eta elkar banatu. Orduan horregatik guk garrantzia handia ematen diogu e, eh, elkartzea hau edo trukaketa hau ematen diren e, espazioei. Pues nos da voz. O sea, que creo que eso es lo, lo importante. Si somos representativos, acabamos existiendo porque, porque nos hacen visibles. Educando en la diversidad, y educando en lo que hablamos antes de la disidencia de, de género, es decir, visibilizar aquellas identidades y aquellas orientaciones que no son mainstream. Hori guztia, onela gauzatzen da. Begirada intersekzionala. helburua da ikuspegi bateratua osatzea eta desberdinkeria eta diskriminazio moduak independenteki gertatzen direlako ustea baztertzea. Horri esker ulertuko dugu pertsonen heterogeneotasuna eta diskriminazio ugari jasan ditzaketela. Partaidetza prozesuak hainbat fase izan ditu, 2008 bateko apirilaren eta abenduaren bitartean, Gipuzkoako bederatzi udalerrik eta lurraldean jarduten duten berrogeita lau erakunde kartu dute parte, bederatzi lantaldetan banatuta. Guztira, laurogeita maika proposamen jaso dira. Planaren azken bertsioan txertatu dira horien euneko irurogeita sei osorik eta euneko hogeita bederatzi partzialki. Euneko bost ez dira sartu. Saio bakoitzaren ondoren, gogobetetasun galdetegi bat bidali da. Batez besteko balorazioa bostetik laukoa da. Creo que este plan puede servir para que los adolescentes eh, tengan referentes en donde mirarse y verse también reflejados y, si esto sirve para eso eh, me parece algo maravilloso porque fue, es algo que yo no tuve en mi caso y, que te hace sentirte seguro eh, dentro de esta sociedad. Plan honek monitorizazio sistema bat izan du. Ekintzaren aurrera bidea eta lorpenak neurtzeaz gain, Kontuak gardentasunez emateko, ikaskuntzak ateratzeko eta epelaburreko, ertaineko eta luzeko erabakiak hartzeko oinarriak ezartzeko aukera ematen digu.